Доброго дня. Хочу вам показати, блядь, новий репортаж, блядь. Я Для москвалів, блядь. Подивіться, русські солдати, блядь. Подивіться. Забирайте нахуй своїх. Раз. З георгівськими ленточками, блядь. Два. Хлопці беруть собі зброю, бо нема чим воювати, блядь. Зараз ми покажемо вам, блядь. Нема зброї, хлопці місні, блядь, забирають. Ось ну, три, руська форма, блядь, хуйло жирне, блядь. Подивіться, що з вами буде, якщо ви прийдете, сука, на нашу землю, блядь. Вас, вас, блядь, сука, ось о, беха. Воно беха. Три. Розхуярили колону, обосралися, з'їбалися, блядь. Зараз ще одного, блядь. Запотрошеного, блядь. А ну дайте я вас засніму, блядь, а потім продовжите, блядь. От що за русский з вами буде. Подивіться. От ваші георгівські ленточки, блядь. Заберіть нахуй своїх дітей, блядь. Жіни, жінки, блядь. Матеря, заберіть, заберіть своїх дітей. Ми їх клали і будемо класти, блядь. Слава Україні!